Here, dit is regtig my begeerte. Ek wil amper sê my drang, Here, my obsessie vanaand, is dat U regtig harte diep sal aanraak, lewens diep sal aanraak. Here, ons leef in uitdagende tye, moeilike tye. Tye wat ja, dis soos willebranders, rowwe branders, 'n rowwe see. En of dit nou in ons persoonlike lewe is of dit nou in ons families is, of dit nou in die ekonomie of die politiek is, Here, Dit is baie op en af. Maar dankie Vader dat U die stabiele faktor is. Dat U die een is wat nooit op of af nie. Dat U die een is wat altyd liefhet. Altyd by ons is. En dat U liefde vir ons nooit opraak nie of nooit minder raak nie. So ons nooi U, Hemelse Vader, kom praat met ons vanaand. Gees van God kom werk diep in ons harte en in ons lewens. Kom ontmoet elkeen van ons waar ons ook al is op ons lewensreis, ons geestelike reis. Kom spreek U in in ons lewens vanaand. Bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Nou mense, die maklikste deel van hierdie boodskap van vanaand is is is wat ek mee gaan begin. Ek wil ek het regtig nou nie gaan sit en diep navorsing doen en 12 boeke lees en en en en 'n klomp studies gaan doen oor dit wat ek nou vir jou gaan sê nie oor net so ietsie rou so uit die hip uit geskiet oor die huidige omstandighede in ons land, die huidige omstandighede wat ek en jy oud en jonk in leef op hierdie stadium. Ek het hierdie voorreg gehad om die afgelope vakansie was ek in, in Turkye gewees. Ek saam met baie goeie vriend Stefan Joubert het ons 'n toer gelei Turkye toe 90 mense. En weet jy wat die oomblik wat jy in die buiteland kom, dan kom jy agter hoe gaan dit in Suid-Afrika spesifiek wat die randwisselkoers aanbetref. Dis 'n nagmerrie. Dis 'n nagmerrie. Die oomblik wat jy moet werk in euro of in hierdie geval in Turkse lira of wat wat ook al, um, dan dan kom jy net agter, weet jy, ons ekonomie gaan nie goed nie en en dit raak amper onmoontlik om om met ons rand se waarde om oorsee te kan gaan. Dis maar een een voorbeeldjie. As jy kyk na werkloosheidssyfers in Suid-Afrika, dan wil almal net immigreer. Almal wil net die pad vat. Werkloosheid is die hoogste wat dit ooit in die geskiedenis in Suid-Afrika was. Mense, dit help nie om steek hierdie goed vir mekaar weg nie. Help nie ons jy verwag van my omdat ek nou hier staan, ek moet nou doodstil bly daaroor en niks sê daaroor nie. Dit is die realiteit van die lewe vandag in Suid-Afrika. Vir my, vir jou as jong mens, vir almal van ons. Ons het amptelik die hoogste vigs syfer proporsioneel in die wêreld. Suid-Afrika is met baie goed wat ons moet tops wees, is ons is ons onder. En met baie goed wat ons moet onderwees soos vigs is ons bo. En dis nie goeie nuus nie. As jy kyk na gesondheidsdienste, as jy kyk na hoe hospitale uitmekaar uitval. As jy kyk na die weeskindprobleem in Suid-Afrika. Vigs weesies, meer as 4 miljoen, 4 miljoen plus. Dis terwyl ek en jy nou hier sit in ons grand klere en 'n grand gebou, ek probeer staan 4 miljoen plus weeskinders waar jy hierdie child headed household skry. Met ander woorde waar 'n kind van 16, waar 'n kind van 15 die pa en die ma moet wees vir kleiner kindertjies. Dis die realiteit van Suid-Afrika. Dis die realiteit waarin ek en jy leef. As jy kyk na ons onderwysstelsel, waar lê ons wat wiskunde aanbetref en wat wetenskap aanbetref? Waar ons nou met vigs daar lê, lê ons nou met die goed daar. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan en dan kan jy nou dink, o oh my aarde, wat 'n swart aand lê nou vir ons voor. Nee, hier is die tema van vanaand jou anker in 'n stikkende gebroke wêreld. Jou anker. Wat is jou anker? in 'n stikkende gebroke wêreld. 'n Wêreld wat ek nou net vir jou geskets het, is Suid-Afrika, wat ek nou net vir jou geskets het. Weet julle mense, daar's net een anker. En dis een klein woordjie. Hoop. Hoop. Die dag wat jy hoop verloor het, het jy ophou lewe. Dan's dit klaar, dan's dit oor, dan's dit verby. Die dag wat hoop nie meer deel van jou woordeskat is nie, nie net verstandelik nie, maar ook wat jou hartstaal aanbetref. Die dag wat hoop nie meer hier is nie. Daardie dag het jy ophou lewe. Jy haal nog asem, jy beweeg nog, maar jy leef nie meer nie. En as ek nou een skrifgedeelte moet kies, wat hoop die mooiste vir my beskryf in die hele Bybel. Ons gaan vanaand na verskeie skrifgedeeltes kyk. Ons wil regtig die die Here se hartklop hoor rondom hoop. Maar as ek nou een kan kies en ek gaan met hom begin vanaand. Dis hoekom ek met hom begin vanaand. Dit is dit is weer. Ek sê wie as jy my nou gaan beperk en sê kies een, dan gee ek hom vir jou heel eers. Dis Romeine 4 vers 18 en dit gaan oor Abraham. So lees dit saam met my. Dit gaan op die skerms wees. Toe daar geen hoop meer was nie het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte. Hoor hoe begin hierdie vers. Paulus skryf hierdie vers, maar hoor hoe begin hy dit? Toe daar geen hoop meer was nie. Dis asof radiostasies in vandag se tyd, televisiestasies in vandag se tyd, die koerantbaniere, die opskrifte sê almal Hoop is verlede tyd. Hoop is verby. Daar is nie meer hoop nie. Kyk na die donker omstandighede. Kyk na die donker wolke. Kyk na die die die die die die naglike omstandighede in jou eie persoonlike lewe, in jou land, in die wêreld. Dis aanklik. Daar is nie meer hoop nie. Wat kies Abraham om te doen? Kom ek lees dit weer vir jou. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En as jy vanaand vir my vra, wat is die geheim of een van die belangrikste geheime van die lewe? Dan is dit om in 'n Suid-Afrika van vandag soos ek hom net vir jou geskets het, om in 'n wêreld van vandag, om in die lewe van vandag soos ek hom vir jou net nou geskets het, steeds te sê, maar weet jy al, is ek die enigste een? Ek sal aanhou glo, ek sal aanhou hoop. Al praat almal om my negatief, alles almal om my pessimisties. Ek sal soos Abraham steeds hoop en steeds glo. En daarom gee ek graag vir jou die volgende definisie van hoop wat ek op afgekom het. Hope is the little voice you hear whisper. So dit is 'n fluistering. Maybe when it seems the entire world is shouting no. Dis asof die hele wêreld vandag dit uitskree, dit uitgil op dakke staan met megafone staan en dit uitroep daar is nie hoop nie. Dis donker, dis nag, dis verby. Hoop is verlede tyd. En dan staan een klein fluisterstemmetjie wat net sê maybe. Maybe. En ek wil net vir jou sê dis altyd die stem van God. Dis wat Elia geleer het. Die Here kom nie in die aardbewing nie. Die Here kom nie in die wind Die Here kom nie in vuur nie, hy kom in 'n fluistering. Hy kom in stilte. En dis die een ding in Suid-Afrika vandag. Dis die een ding in jou persoonlike lewe vandag wat ek regtig vir jou wil gee. Dis tyd dat ons weer stil genoeg sit en lank genoeg stil genoeg sit dat ons God se fluisterstem kan hoor. Ek gaan net vir 'n oomblik hier afsit. teno <clears throat> 'n paranikeel, hoop hy's nou weg. Lisa, as jy vir my kan water reël, sal ek bly wees asseblief. <clears throat> nou uit hierdie skrifgedeelte van Romeine en uit hierdie ou definisietjie van hoop wat ek nou net vir jou gelees het. Daai fluisterstem wat sê maybe terwyl die hele wêreld hard uitskree, nee, nee, nee. Het ek my eie definisie van hoop. En ek het dit al verskeie kere gedoen. Verskeie kere het ek al 'n definisie van hoop geformuleer. En weet julle wat, hy's elke keer anders. Soos ek ouer word, soos ek self meer ek wil amper sê terugslaan my lewe ervaar, terugslaan my lewe beleef, ehm um, verander die definisie gereeld. So, hieso is nou my eie definisie. Hierdie kom nou nie uit 'n boek uit nie. Hierdie is nie gegoogel nie. Hierdie is wat ek vir jou wil gee. Sommige net uit my eie lewe uit. 'n Lewe wat al baie baie terugslag geken het. Hoop is 'n stuk vertroue dat God agter die skerms werk terwyl omstandighede donker lyk en is terwyl omstandighede jou van hoop beroof terwyl omstandighede jou moeg maak terwyl donker wolke om jou saampak terwyl die meerderheid pessimisties is, swartgallig is, dan sal ek steeds vertrou dat God is agter die skerms besig om te werk aan hoop. Hoop vir jou en hoop vir my ook in hierdie land, Suid-Afrika. Weet jy, ek wil jou terugvat. Ag, dankie, jy's 'n engel. Engel Gabriel. Baie dankie. Daar's hoop, dankie. Die tyd toe Moses gebore is. Baie van ons ken Moses en Moses is een van die grootste leiers van die Ou Testament, die man wat die wat die Israeliete uit Egipte uit gaan haal het en ensovoorts ensovoorts ensovoorts, maar baie min staan ons stil by sy geboorte aan wat toe Moses gebore is. Toe was daar 'n wet in die land uitgevaardig deur die koning. Kom ons noem dit 2019 taal uitgevaardig deur die president. En daardie wet het die volgende gesê: Alle pasgebore seentjies word in die Nylrivier gegooi. So ek kan dit nou vir jou anders vertaal. Alle pasgebore seentjies word vermoor. Mense, die Nylrivier is op party plekke kilometers breed. Die Nylrivier is ontsaglik diep. 'n Babietjie, 'n pasgebore seentjie of 'n dogtertjie, in daai geval was dit nou seentjie spesifiek wat die wet op van toepassing was, is so 'n ou dingetjie van 3 3 3.5 kg, probeerloos, kan kan niks vir homself doen nie en en die wet van die koning is, as die seentjie gebore word, word hy in die Nylrivier gesmy. So dis moord. De, de, ek wil hê jy moet iets hoor van die pessimisme en die swartgalligheid en die negativiteit wat daardie tyd in daardie land geheers het toe Moses gebore is. Maar dan lees ons die volgende in Hebreërs 11 vers 23. Lees hierdie skrifgedeelte saam met my. Omdat die ouers van Moses geglo het. Hoor mooi hoe word sy ouers gedefinieer. Hulle word gedefinieer aan die hand van hulle geloof. Omdat Moses se ouers geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. En dan hierdie sin. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Nou mense, hallo. Die bevel van die koning, die wet op die wetboek aanklik is moord. Moord is wettig. Pasgebore seentjies word vermoor. Hulle word vir die krokodille gevoer in die Nylrivier. Hulle gaan verdrink binne sekondes in elk geval as die krokodil hom dalk mis. En hierdie ouers sê ons is nie bang vir die bevel van die koning nie. Jy nou weet jy mens kan so ver gaan om te sê hierdie is iets wat onverantwoordelike ouerskap. Want die realiteit en dit is mos wat mense vir jou probeer sê van Suid-Afrika die hele tyd. Die realiteit, die realiteit Wat is die realiteit wat hierdie pa en ma vaskyk? Die realiteit is, weet jy, as daardie kind gebore word en dit is 'n seentjie, dan sy dood. En hulle sê, "Maar ons is nie bang vir die bevel van die koning nie." Hulle sê, "Ons het hoop. Ons weet ons kind se toekoms is nie in die hande van 'n koning nie. Dis in die hande van God Almagtig, die koning van konings." So ek wil nou vir jou hê eh, ons moet hierdie skrifgedeelte weer terugsit op die bord. Dan wil ek hê jy moet na die eerste sin kyk. Omdat die ouers van Moses geglo het, net daai gedeelte. En dan wil ek hê moet jy kyk na die laaste gedeelte, die laaste sin van hierdie vers van vers 23. Omdat die ouers van Moses geglo het, was hulle nie bang vir die bevel van die koning nie. Mense, 'n gevolg van geloof is dat jy is nie vreesagtig nie. 'n Gevolg van geloof is jy het hoop. En ek wens ek kan dit uitskree en uitpassein en uitgooi in Suid-Afrika. Want elke tweede mens op die oomblik praat oor immigreer, immigreer, immigreer, want die realiteit is. Mense het ons nou gedink dat Cyril Ramaphosa hierdie land in 2 dae gaan verander. Nee, en weet jy wat? Hy gaan dit ook nie binne 2 jaar regkry nie. En weet jy wat? Nêrens in die Bybel lees jy ooit dat die oplossing vir 'n land se uitdagings is 'n politieke stelsel nie. Dis God se kinders. Hoekom? Hulle geloof is geanker in wie? God almagtig, die skepper van die hemel en die aarde. Die een wat na jou toe en na my toe afgebuig het deur 'n kruis en sy eie seun se lewe gegee het. Hoekom? Sodat ek en jy met nuwe hoop en 'n nuwe toekoms en 'n nuwe naam kan voluit en met passie leef ten spyte van donker en swaar omstandighede. Weet jy as jy as as jou hoop afhang van omstandighede. Weet jy dan wil ek nou vir jou sê jy kan immigreer net waantoe jy wil. Ek het vir jou slegte nuus, jy gaan saam. En solank as wat jy saamgaan. En jou hoop hang af van omstandighede. Kan jy gaan net waar jy wil. Jy gaan nie gelukkig wees nie. Jy gaan nie met hoop ooit lewe nie. Ek het geen probleem met immigrasie nie. Ek het geen probleem met mense wat hulle tasse pak en loop nie, solank as wat die Here hulle geroep het. Solank as wat dit 'n duidelike opdrag van die Here is. Anders het jy probleme. Dieselfde geld vir ons wat bly. Ek bly. Ek het geen geen begeerte om te ry nie. Want my hoop lê nie in omstandighede nie. My hoop Die hoop van my kinders lê in God Almagtig. En ek het die voorreg om vir daai God Almagtig te kan sê Vader. En jy het die voorreg om vir hom te kan sê Vader, Abba Vader. Papa God. Dis hoe hy na ons kyk te midde van donker omstandighede, te midde van moeilike omstandighede. Weet jy wat? Haal God uit enige prentjie uit. Enige prentjie. En daar's in daardie prentjie nie meer hoop nie. Ek sê dit nie. Paulus sê dit. Hy skryf dit aan die gemeente in Efese. Sonder God en sonder hoop. Die oomblik wat jy God terugsit in 'n prentjie, soos wat Moses se ouers doen by sy geboorte, is daar hoop. En daardie seentjie wat gebore is met hierdie swaard oor sy kop, letterlik 'n wet wat sê hy moet eintlik dood, word die grootste leier in die Ou Testament. Wat wil God met julle as jong mense doen? Met ons as volwassenes doen in hierdie land? Hy wil ons gebruik. Ek bedoel PC het net vir die matriek gesê, waar jy ook al gaan, gaan wees lig. Gaan wees sout. Dis die opdrag van 'n gelowige. Nie hardloop weg nie. Bring God terug in die prentjie in. Maak hom weer die nommer 1 in jou lewe, die eers grootste prioriteit in jou lewe. Sit elke dag by hom. Kry jou krag by hom. En jy sal met nuwe hoop leef. Kom ek vat jou na 'n volgende skrifgedeelte, toe Handelinge 4 vers 27 en 28. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus. Nou mense, daai is nou 'n aaklige kombo. Daai twee name langs mekaar is gelyk aan groot moeilikheid, groot drama. Rede vir massale, massiewe epidermiese pessimisme. Dis wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan. Hoor jy? Hoor jy die gemor? Teen u heilige dienaar Jesus wat deur u gesalf is. En kyk nou, lees daai laaste deel van daai sin. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. O ek kry so lekker as ek hierdie vers lees. Dit was weer 'n hooplose tyd in die geskiedenis geweest. Herodes die wreedste wreedste keiser. Kom ons noem hom aan 2019 taal die president. Pontius Pilatus wat aangestel is. Kom ons noem hom 'n premier van 'n sekere provinsie, in hierdie geval Judea. Hy is die premier van Judea. So jy sit met Herodes, jy sit met Pontius Pilatus, hulle span saam teen Jesus, maar wat hulle nie weet nie, al hulle planne speel hulle in die hand van God Almagtig. En die redder jou redding en my redding gebeur in daardie tyd onder daardie regering. Dis die realiteit. Die realiteit waaraan jy vaskyk is Herodes en Pontius Pilatus. Nie 'n mooi prentjie nie, hoor. Dit maak nie saak wat die realiteit is vandag nie. Daar's 'n God agter die skerms wat jy kan vertrou, wat besig is in jou lewe, in jou omstandighede, wat besig is in ons land. En daarom lig jou kop op en hê hoop vir jou eie lewe. En nou kom ek by die skrifgedeelte waar ek eintlik vanaand se tema uitgehaal het. Die hele gedagte van 'n anker. Nou mense, die oomblik wat jy met 'n anker te doen kry, die afgelope vakansie was ek onder andere op 'n boot gewees op die mooiste see daar by Kroasie En dan so nou en dan het ons anker gegooi. Hier dan gaan daai ketting af, dan dink ek ouma, oh hoe die ding hou nie op afgaan nie. Hoe diep is hierdie see? En dan later dan is hierdie boot stewig hy's geanker. Dit is die rol van 'n anker. Veral in onstuimige water. Veral in 'n tyd van storms. Veral in 'n tyd van wind en branders wat op en af gaan en jy wat moedeloos dobber iewers op 'n boot en voel maar ek gaan versuip. Dis die rol van 'n anker is om 'n boot in 'n rowwe see stewig te anker, te vestig. Nou kom ons lees wat sê die Hebreërs skrywer vir ons. Die twee onveranderlike dinge. Die belofte en die eed waarborg dat God sy woord gestand sal doen. Wow, ek wil eintlik net hier stop en net vir jou sê, hoor jy wat daar staan? God is getrou aan sy woord. As hy sê ek is by jou, as hy sê ek sal jou bewaar, ek sal jou beskerm, dan kan jy daaraan vashou. Die belofte en die eed waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het. Met ander woorde, as jy jou lewe weggegee het, geserender het, jy weet my lewe, my kinders se lewe is in die hande van God Almagtig kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Waaraan kan jy anders vashou vandag as hoop? Wat anders kan jou anker wees in hierdie lewe as hoop? Mense, ek sê weer, haal God uit enige prentjie uit en dis die einde van hoop. En dan kom hierdie pragtige gedeelte van hierdie vers. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige veilig en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Waar is hierdie anker vas? Nie in die seebodem nie. Hierdie anker is vas agter die voorhangsel. Die voorhangsel hierdie reuse gordyn wat geskeur het toe Jesus gekruisig is die voorhangsel in die Ou Testamentiese tyd wat net die hoëpriester mag een keer 'n jaar daardeur gegaan het. En dan het hulle nog 'n tou aan sy voet ook vasgebind want sou hy nou na die allerheiligste toe gaan deur die voorhangsel en hy kom dalk iets oor aan die ander kant, 'n hartaanval of hy paas uit of wat ook al, dan moet hulle hom kan terugtrek want niemand anders het toegang tot die allerheiligste nie. Daardie voorhangsel skeur Jesus laat hom skeer sodat ek en jy vrye toegang het tot God ons Vader. Geen hoë priester hoef meer een keer 'n jaar daarin te gaan namens my en namens jou nie. Daardie voorhangsel is oop. Hy's oop geskeur deur Jesus Christus self. En hy is ons lewende hoop. En dis hoekom ek altyd vir mense sê jy spel hoop met 'n hoofletter, nie met 'n klein letter nie. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons. Hoekom het hy dit gedoen? Ter wille van ons. Hoekom het hy dit gedoen? Ter wille van my. Ter wille van jou. Het hy daarin gegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So ek wil weer vandag vir jou kom sê. As omstandighede jou oorweldig, die realiteite van die lewe, wanneer die storms kom en die wind kom en die hoë branders kom, Dan wil ek vir jou sê, weet jy wat? Die realiteit is jou anker is Jesus Christus, dis 'n persoon self. Hoop sal altyd daar wees. Al sê die realiteit wat, realiteit is altyd omstandighede. En as jou omstandighede 'n Herodes en 'n Pontius Pilatus is, het ek vir jou baie goeie nuus. Hulle speel in die hand van God Almagtig. As jou realiteit 'n regering is. Kyk wat het Moses se ouers gedoen. Ons is nie bang vir die bevel van die koning. Ons weet waar lê ons hoop. Dit lê nie in regerings nie. Lê nie in regeringsleiers nie. Dit lê in geen mens nie. Dit lê in Jesus Christus en in hom alleen. My liewe jong mens, my liewe matrikulant. Wil jy nie vanaand jou anker vat en hom agter die voorhangsel gaan vasmaak nie. gaan vaslaan nie. Die een ding wat ek jou kan waarborg in die lewe vir jou pad vorentoe is storms. is winde. is moeilike tye, is uitdagende tye. In jou persoonlike lewe, in jou verhoudingslewe binne die konteks waarin ons leef in Suid-Afrika, daar gaan uitdagings wees, dit is 'n gegeewe maar weet jy daar's 'n ander gegewe. Jesus Christus as die anker wat vas is agter die voorhangsel. Die een wat een woord praat en storms gaan lê, wind en storms gaan lê. Dit is jou hoop. En dit is my hoop. Haal hom uit enige prentjie uit. En dis donker. Dis verby. Hoop is verlede tyd. Gaan leer by Abraham. Al was daar geen hoop nie, sal ek steeds hoop. En dis wat ons nodig het in Suid-Afrika. Dis die jong mense wat ons nodig het in Suid-Afrika. Dis die jong mense wat nodig is om lig te wees en sout te wees. Wat sê ongeag realiteite en ongeag donker omstandighede, ek sal leef met hoop. Dit sal nooit anders wees nie. George Müller sê die volgende: The beginning of anxiety is the end of faith. And the beginning of true faith is the end of anxiety. Mense, wat is teenoorgestelde van geloof? Dis nie ongeloof nie. Die teenoorgestelde van geloof is vrees. En vrees beteken jy het nie hoop nie. Dis hooploosheid. So true faith verdryf alle vrees. Ware geloof om God te sien vir wie hy is en te sien dat hy veel groter is as jou omstandighede. Veel groter is as die realiteit in Suid-Afrika plus jou persoonlike lewe. Dis wat geloof vra en daardie geloof dryf vrees weg en bring hoop. En dis hoekom mense ons praat so maklik oor geloof. Ons praat so maklik oor 'n verhouding met die Here en dan leef ons in vrees. Wat 'n streep trek deur geloof. Leer by Moses se ouers. Ons is nie bang vir die bevel van die koning nie. Ons kind se lewe is in die hand van God Almagtig. Ek sluit af met die woorde van kosbare mens vir wie ek baie lief is. Louis Giglio suffering heart needs a person, not an answer. Wanneer dit met jou swaar gaan. Wanneer dit met jou moeilik gaan. En mense probeer redes uitdink hoekom dit swaar gaan, hoekom dis nie wat jy nodig het nie. Wanneer dit met iemand anders swaar gaan, wanneer dit met iemand anders moeilik gaan en jy probeer vir hulle verduidelik hoekom, hulle het dit nie nodig nie. Moenie daar gaan nie. Ek sê altyd moenie God probeer speel in iemand anders se lewe nie. Weet jy wat? Jy het 'n persoon nodig. En daardie persoon is Jesus Christus. En jy spel sy naam op 'n ander manier. Hoop. Hoofletter. Hoop. Jy wat vanaand hier sit, vreesbevange, angsbevange, bang vir die realiteite oorweldig deur die realiteit. Ek sê weet, dit kan in jou persoonlike lewe wees, verhoudingslewe wees. Kan ekonomies van aard wees, polities van aard, maak nie saak nie. Wat jy nie vanaand gryp na 'n persoon nie. Jesus Christus wat jy spel, hoofletter H O O P. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons vir U kan sê Vader. Dat ons U nie net hoef aan te spreek as die almagtige God, Skepper God nie. Maar dat U so naby aan ons kom dat ons vir U kan sê Pappa. Aba Vader. Here, U ken die realiteit van elke een se lewe wat hier sit vanaand. U ken die swaar, die moeilike, uitdagende omstandighede van elke een en nog meer ook in ons land. Here. Maar waar U teenwoordig is, is hoop. Want Here Jesus, U is hoop. En daarom is my gebed vanaand dat elkeen van ons wat vanaand hier sit doodgewoon ons anker in hierdie oomblikke sal vat en sal inhak vasmaak vaslaan agter die voorhangsel want Here daar kan dit nooit loskom nie want dis u wat dit bewerk het so ek nooi jou nou daar waar jy sit om sommer net self met die Here te praat en self vir die Here nou te sê Here Ek slaan my anker in agter die voorhangsel. Ek kies vir Jesus Christus as my hoop ten spyte van omstandighede. Ek gee tyd vir 'n bietjie stil gebed. Here, dankie vir nuwe hoop. Dankie dat U die enigste hoop is, nog altyd was en altyd sal wees en dat dit nooit gaan verander nie. Dankie dat elkeen wat nou in hierdie auditorium sit, oud en jonk, Here, dat ons hoop lê in 'n persoon. Nie in antwoorde nie, nie in goedkoop verduidelikings van omstandighede nie. Maar die feit dat Jesus opgestaan het dat die graf leeg is en dat Jesus leef en dat hy in ons leef. Dit is ons hoop. Here maak ons lig, maak ons sout dat ons met hierdie hoop wat in ons leef hierdie wêreld sal ingaan en dat ons hoop vir ander sal wees en hoop vir ander sal bring. Kom doen dit deur elke een van ons, Here, in Jesus naam. Amen.